I kjemi så bruker vi veldig mye omregning mellom stoffmengde og masse. Grunnen til det er at masse er noe vi lett kan måle ved hjelp av en vekt, mens stoffmengde ikke er så lett å måle fordi det handler om antall partikler. Og skulle vi prøve å telle antall partikler i en masse med en forbindelse, så vil vi komme til et vanvittig stort tall, og vi vil ikke klare å telle det. Så i dette eksempelet så skal jeg vise hvordan du kan regne om fra stoffmengde til masse. Vi har da fire mol med vann, og så skal vi finne ut hvor mye det veier. Da må jeg først og fremst vite formelen for vann. Den er da H2O, som er kjent for de fleste. Og så må jeg finne ut først og fremst hvor mye ett mol vann veier. Og det gjør jeg ved å gå i periodesystemet og finne atommassene og summere disse. Nå skriver jeg først opp hva jeg skal finne. Jeg skal finne den molare massen, altså massen av ett mol, av vann. Jeg skriver det på denne måten for å få en ryddig og oversiktlig utregning som er lett å følge. Da går jeg inn i periodesystemet. Her har jeg funnet det som ligger på periodesystemet.no. Og jeg har gjort innstillinger sånn at jeg nå viser atommassene for grunnstoffene når jeg holder markøren over de forskjellige. Jeg ser også at navnet på grunnstoffet kommer opp i en liten boks. Og det jeg nå skulle finne, det var altså massen på vann. Da har jeg hydrogen her oppe. Og ser at da kommer det opp 1,008. Det er gram per mol. Altså hvor mange gram vi har i ett mol. Denne må jeg gange med to, siden det er to hydrogenatomer i formelen for vann. Så må jeg legge til massen for oksygen. Går jeg bort her, finner oksygen og ser at den er 15,999. Der er bare ett oksygenatom i formelen for vann, så den trenger jeg ikke å gange med noe. Disse to skal jeg legge sammen. Da skriver jeg her borte, siden jeg da får en kalkulatorfunksjon. For 18,015. Oi. jeg funnet ut hvor mange gram 1 mol vann veier, men jeg skulle finne ut hvor mange gram 4 mol veier. Og da må jeg rett og slett ta den molare massen og gange med 4. Så det jeg altså skal finne, det er massen, den liten m, av vann. Da tar jeg altså stoffmengden, det har symbol liten n, og så ganger jeg det med den molare massen. Og det ser jeg òg ved hjelp av algebra. Jeg har gram per mol. Og hvis jeg ganger denne brøken her med mol, så kan jeg eh, forkorte mol med mol, og står igjen med bare gram. Sånn at jeg på også den måten kan sjekke at jeg gjør en riktig utregning. Så da må jeg gange antall mol med den molare massen. Nå går jeg igjen opp her og gjør utregningen. For 72,06. Og da står jeg altså igjen med gram, fordi jeg forkorter mol i den ene faktoren med mol i nevneren i den andre faktoren. Og da har jeg funnet ut at 4 mol vann det veier ca. 72 gram.